Chuck Norris. Carlos Ray Norris Jr. ist ein amerikanischer Kampfkünstler. Größere Berühmtheit erlangte er 1972 als Filmgegner von Bruce Lee in Die Todeskralle schlägt wieder zu. Vielleicht kennen Sie ihn auch aus der dreiteiligen Kinofilmreihe Missing in Action oder als den Texas Ranger. Eine Kampfsporttechnik, die ich mit seinem Namen verbinde, das ist der Roundhouse Kick. Aufgrund seiner stereotypen Rollen als unbesiegbarer, gesetzestreuer Actionheld erfreuen sich die Chuck Norris Facts, Chuck Norris Tatsachen, großer Beliebtheit. Das sind Kurzwitze, die seine Überlegenheit parodieren. Chuck Norris isst kein Honig, er kaut Bienen. Oder Chuck Norris kennt die letzte Ziffer der Zahl Pi. Der Actionheld ist unbesiegbar, beinahe allmächtig. Wenn Chuck Norris in die Steckdose greift, dann bekommt der Strom einen Schlag. Ich bin allerdings kein Actionheld. Und der Schauspieler selbst ist auch nicht unbesiegbar. Obwohl es stimmt, dass er im August 2017 an einem Tag gleich zwei Herzinfarkte überlebte. Ich weiß um meine Endlichkeit und um meine Fehler. Darum finde ich es so witzig, Chuck Norris Facts zu erzählen und weiterzuerzählen. Es gibt jemanden, der diese Witze noch eine Stufe gehoben hat. Die Allmacht wird da in Form eines Gebets dargebracht. Ich zitiere: Chuck Norris, unser, der du bist, schneller als dein Schatten. Geheiligt seien deine Roundhouse-Kicks dein Wille geschehe, noch bevor du ihn willst. Wie im TV, so auch bei uns daheim. Und zähle für uns bis unendlich und vergib, dass wir dich beim Einparken blitzten, wie auch wir vergeben unseren Schauspielern. Und führe uns nicht zum Mainstream, sondern zeige uns einen Weg, der nicht nach Rom führt. Denn du hast ein Ferienhaus im Erdkern und zerschneidest ein Messer mit weicher Butter. In Ewigkeit Chaka. Halt. Ich glaube ja nicht an Chuck Norris. Ich glaube an Gott, der die Welt geschaffen hat. Ich glaube, dass es ihn, im Gegensatz zu diesem unbesiegbaren Actionhelden, wirklich gibt. Dass Gott uns Menschen wirklich begegnen will. Und ich bete mit den Worten, die uns der ganz menschliche Jesus beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist es reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch ein Gedanke am Ende. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns selber begrenzen. Die Zahnputzandachten werden noch weitergehen. In der nächsten Zeit einmal in der Woche. Am Samstag, da kannst du, da können Sie hier im Kanal eine neue Zahnputzandacht finden. Vielleicht finden sich noch Menschen, die Lust haben, das Projekt mitzugestalten. Dann könnten wir vielleicht auch im neuen Jahr wieder auf einen häufigeren Rhythmus wechseln. Also erstmal bis Jahresende, Samstag, aber zwischendurch auch gerne die Zähne putzen. Alles Gute!